Arabeko ordezkaritza bat, Kataluniara etorri gara bidaian, bilera erronda bat egin dugu, eta bilerak egin ditugu ANC eta ondun bezalako eragile sozialekin, sindikatu soberarista desberdinekin, eta baita ere, mugimendu sindikalean dauden norbanako soberarista desberdinekin ere. Bilera huetan, Kataluniako testu inguru politiko, ekonomiko eta soziala dertatik aukera izan dugu, eta era berean ere, ba, bertakoei, ba, Euskal Herriko egoera zeiten, ba, trasladatzeko aukera izan dugu. Iela erronda honen nagusia, e, eragile sindikal eta sozialak garen neurrian, eraldaketa sozialerako herri buru jabetza prozesu bati, zer nolako ekarpena egin aldiogon, elkarrekin gogoetatzea, elkarrekin eritziak trukatzea eta sinergia berriak bilatzea izan da eta izatu duguna da adostasun maila zabala dugula norabide horretan. Horregatik, bidaia honetatik, indar berriturik gueltatzen gara Euskal Herrira, ba gure e, demutik, sindikalgintzatik, eraldaketa sozialerako aktibazio sozial hori bultzatzen jarraituko dugu lantoketan eta kalean, eta guzti hori buru prozesu baten mesedetan edo prozesu hori indartzeko baliatzen ere bai.